Ma già qui abbiamo no, quasi brevi, sì, no, è certo, l'acronimo sciolto è IBAC. L'IBAC no, parla IBC, eh, naturalmente da tanti anni si occupa anche degli istituti culturali. Questa scelta eh, non è esclusiva di IBC, molte leggi regionali, molte fanno, ma qui viene fatta, è stata fatta in modo originale. Ora non è così scontata l'attenzione agli istituti. Se pensiamo ad esempio al nostro codice dei beni culturali, in relazione al codice del patrimonio francese, che già l'utilizzo dei termini è significativo, eh, mentre quello francese pone attenzione al ruolo degli istituti, perché sono le 190 aderenti al servizio bibliotecario nazionale o SBN sono circa il 10% diciamo, del, numero complessivo, più di 400 sono biblioteche di enti locali. Il grosso eh, delle biblioteche ha avuto una espansione negli anni 70, cioè quello che sta caratterizzando i musei a partire dal 2000, perché le nostre dei musei, ad esempio, che eh, sono attualmente censite eh, musei, raccolte muse, eh, museali 561, 235 sono nuove entità a partire dal 2000, questo avvalora quello che dicevamo prima no? sulla enorme eh, espansione del fenomeno nella nostra regione, quindi immaginiamo il numero degli archivi è spesso legato, anche qui però parliamo di archivi storici che sono spesso meno eh, citati rispetto a biblioteche e musei, ma noi ci occupiamo anche di questo e nei nostri sistemi risultano 415 soggetti conservatori, come si dice, per oltre 3.000 se guardiamo questa, questa, questo panorama, ovviamente abbiamo un sistema e di relativa organizzazione che è, è grande, è piuttosto ampio, piuttosto capillare, che ha delle diversità ovviamente, biblioteche, archivi e musei hanno delle diversità ma anche dei problemi comuni eh, certamente tutte e tre cominciano ad avere il problema del, non, non da, da, adesso quello che abbiamo detto prima, il problema della sostenibilità che poi richiama eh, indubbiamente anche il problema del riconoscimento sociale della legittimazione eh, degli strumenti concettuali che usiamo perché per ottenere eh, risorse ovviamente bisogna avere questo tipo di di, atte, di, di atteggiamenti. Ora, eh, eh, l'IBC o i BAPID su questo amplissimo sistema non si è limitata a fornire, a erogare contributi, che sono tuttavia una parte importante, grazie, devo dire, all'amministrazione l'entità economica delle risorse investite è tornata a livelli importanti rispetto al recente passato con queste risorse vengono sostenute le attività, eh, le infrastrutture per questi istituti, ma noi gestiamo anche eh, dire, gli strumenti, eh, le tecnologie che servono a questi istituti per catalogare e per eh, rendere disponibili i cataloghi al pubblico. Se guardiamo così a volo d'uccello questa, queste realtà, eh, possiamo dire che qui c'è la storia delle informatiche pubbliche in qualche modo, perché per le biblioteche stiamo parlando di un sistema che è stato concepito grosso modo all'inizio degli anni Ottanta, quindi prima del web. E siccome mantiene la struttura profonda identica, è come, come dire, un sistema eh, della modernità in un mondo erano o quello che è diventato. Naturalmente eh, le tecnologie legate alla rete sono state utilizzate, ma il nucleo profondo è rimasto quello. Poi abbiamo per i musei e gli archivi eh, sistemi nati nel 2000 e quindi che hanno tecnologie diverse, un po' più aggiornate, ma nonostante questa diversità il rapporto con la società attuale per tutti e tre questi istituti è da costruire, in modo particolare per le biblioteche. Eh, se io dici, che è il rapporto delle biblioteche con i processi di patrimonializzazione o con il patrimonio? Perché noi negli esempi citiamo spesso i musei mm, che si innestano anche in un'evoluzione dalle cose d'arte e beni culturali al patrimonio e il discorso calzamano. In Italia questo discorso è quasi marginale, un po' respinto, a differenza dei nostri cugini contratti, è stato un grande bibliotecario della Nazionale di Francia che Michel Melot ha lavorato all'inventaire del patrimonio francese e naturalmente ha scritto pagine molto belle sul rapporto biblioteca e patrimonio. In realtà, come diceva il professor Balsani, eh, non solo libici, ma direi le comunità professionali che fanno riferimento, che devono porre la costruzione di un catalogo del patrimonio, di un sistema nazionale del patrimonio fra i loro obiettivi e in questa regione potremmo declinarlo come ecosistema regionale del patrimonio, dove ecosistema a me piace perché ricorda un po' la diversità, ma come Spinta formulato, eh, ha definito, questo concetto analitico anche quello della connessione, che è il vero valore aggiunto adesso. Noi dobbiamo connetterci sia col mondo esterno, quindi con la rete, questo è un grande tema, ma anche tra di noi. Le connessioni tra biblioteche, archivi e musei non sono eh, secondarie e non sono estranee al sentire del comune della gente io potrei fare, anche che io, una ricerca sulla piedina romagnola, visto che eh, veniamo da lì, ma eh, questo è documentato eh, nelle biblioteche, negli archivi e nei musei magari, no? Questa non è. Noi eh, questo lo dobbiamo rendere possibile e quindi diventa un eh, obiettivo dell'istituto. Naturalmente poi le modalità di, di realizzazione l'istituto è anche un istituto di ricerca quindi abituato alla discussione, questo viene discusso all'interno con tutti i soggetti coinvolti. Quello che deve essere chiaro, qui lo dico ai bibliotecari, agli attivisti, eccetera, è che dobbiamo costruire in questo senso una politica pubblica, una, o un, dire sistema nazionale del patrimonio non vuol dire sistema statale, vuol dire un sistema in cui tutti tutto, diciamo così, l'ordinamento è coinvolto per ciascuno per la propria parte, quindi ciò che noi facciamo qui può avere un'utilità nel più ampio sistema nazionale di patrimonio. Ma patrimonio consente anche strategie di legittimazione a questi istituti. Per i musei il rapporto con la società mediato dalle comunità patrimoniali è importante, ma lo è anche per le biblioteche. Io insisto su questo perché vengo da quell'ambiente. E in questo momento stanno vivendo una crisi di legittimità. Io credo che noi dobbiamo, con il metodo che contraddistingue questa regione, che non è mai stato impositivo, noi abbiamo cercato di assecondare o di abilitare, secondo dei casi, processi positivi, questo discorso, questo che poi è il rapporto con la contemporaneità debba essere ritrovato. Quindi grosso modo tutti e tre questi ambiti hanno innanzitutto il problema del rapporto con la comunità che poi declinato varie, nei vari ambiti significa anche e soprattutto interpretare la contemporaneità e le sue evidenze. Dobbiamo dare una forma di rete poi, è un'organizzazione di rete, noi l'abbiamo, questa regione esiste, esistono le reti bibliotecarie, esistono anche dei sistemi museali, ma dobbiamo rendere più, più capillare, più omogenea questa, eh, questa, realtà, rivedere quelle cose più vecchie, come nel caso delle reti bibliotecarie nate eh, quando, <laughs> almeno il sottoscritto, Stiamo parlando, la prima rete bibliotecaria italiana è nata in questa regione a Ravenna, stiamo parlando dell'86, quindi stiamo parlando di 30 anni, che è un'enormità. Eh, tutto questo poi deve sfociare, qui il discorso non è solo di tecnologie, anche culturali, intendo anche la cultura degli operatori, appunto nella costruzione di questo ecosistema regionale del patrimonio, chiamiamolo così, che poi deve fornire ai sistemi territoriali gli strumenti per valorizzare eh, i territori, per, eh, per far conoscere il centro. È un percorso importante che quindi coinvolge anche le identità, l'identità degli istituti e l'identità delle cose. Eh, in un recente convegno qualcuno ho sentito naturalmente che la New York Public Library fornisce anche le cravatte per chi deve fare dei colloqui di lavoro. E È tanto un servizio, però non si limita a questo, è questo che spesso dimentichiamo nella nostra, nel nostro paese, perché fra gli oltre 300 milioni di budget che ha, fornisce anche magari a chi deve fare un colloquio di lavoro gli strumenti, i documenti, siano essi digitali o no, per affrontare il colloquio. Quindi non, noi non possiamo declinare queste cose alla ricerca di un rapporto con la contemporaneità trasformando in periferie magari le biblioteche. Dobbiamo avere presente questa, la complessità di questo rapporto e secondo noi eh, l'innesto nella, nella, trama concettuale del patrimonio, della patrimonializzazione di questi istituti può contribuire a nuove forme di legittimazione di cui eh, c'è bisogno e anche che sono il fondamento poi naturalmente per parlare di sviluppo, di sostenibilità eccetera. Mi fermo qui.